Besichtigung von einem Zwei-Bedroom, Zwei-Bäderhaus oder so ähnlich in Nordphiladelphia. Das wird spannend. Guck mal, los, gucken wir uns an. So, klassisch. Wohnzimmer Blick auf die Straße. Ein Window Unit, also wir sind hier in der Gegend von Philadelphia, die ist okay, aber schauen wir es uns an. Küche. Uh, der Fußboden. Appliances, sieht okayisch aus.